ходу городу утал амукан бая бултадина амукин гиркудяна ырдалан экун малы ямадун буруса оргиски кун буруса ырдалан тала исса экун мал elhaval ilkäätätär hörgiski burkonum girkul käätär dunda hörgidali ngana 욕잘으셔서 룬다가신테 룬다도 빌구자리가신 욕잘으셔서 달욕잘들라무런 늘코는 이르는 건 욕잘라 영골단 баргила тагатчана быйыл жебжері таду da тагатчана үлді қоқыр ба жебжері окилніңін man. isero tarangilin okilay darda agbasabat nuartikitin yangujami okilis isa nuan tiki regret, okil da isero nuan man oi daro tarjab janal tarboyala gulkal eda tawatin karijeran yukchadu wartagatchinal tarjab janal gusav eda kar tawatin karijeran tarvoye yangu jariwan gun jere ta togo hin togo tin kari jeren tarala duma ilcha tarvoye gun nange or har guldula boyel dula papa ale minche har guldula boyel dula tare tokkil minna idara tavare tavare ngilde okkilda <coughs> minna isehinna tavarettatin tar hinkari jeren bibieriyordu. Yok yok yok yok kil. Tuliski yukki datarboja. Ninakirtin tuli laivuukir neraalla ja kaakosukkiil. Kaksaangiltin lokuusa jokkiil. Uldongiltin lokuusa la. tulilla. Ajamama tinjero. Nungan man mokkanokkiil ei dara. Daran kirkkojariva. Tadu tar mukan tykkäällä da tarvoja. Ohal vai isa lahal. Iroksel vai ikonomilla kotsol. da isalda bagdamalba lakotsol tadu. Taringilvatin ahuja saatarvoja. Voi kun jo mummottin ja kun ajelaatin indatin kunjena. Ohangiltin da sen indetin, on jo mulla niihol. Iroksangiltin da. biyoring ilduktin hala jaroma jangau dundang tiki mi hurup jangau tala isap kan jangau boyel du hargul dun hargul boyel re thu ifkil ayama mat bijera mitto kalakat guna du mai jasatar boya okilai dara nungan man tar jula jula wari raktin il difki የውልደክትን የውልድልህ ኪያስታርዶክትን ኦኪ ላይ ዳረረገርት ንመንማን tagotin inkarijakkiele bisa. Ta tagor inkarijajuan gunjakkil bisal. Ei ta inkarijaran tago. Tarboje jangur jangurakin tagatin inkokki bisa inkarijakki. Tara gunjara tagoon inkarijaran ei da olella. Tarboje bijarijuan okki laalla okkilaidaara. Taralla holla huruktaguusa onnika naamaski oma jahpi vakajama. Iraksa vojaroma saama kanma, ita iraksan iltokten ifsaawa, jomulamnin ifsaawa, ohal vagasaa, saaterava ifsaawa gasaa. Alla isap kanjingaw, urhur gudu dundadu vikanam omam gunna. gyáldói hangyó. A tárat a gyára bírilba rúgta, de is a kandyó. Nyomar dúcin. Szállí magtag, tu gyágyin átén hörgódó dundadó visszávonna. Tárén bauga gyana horroran rördelan. Tár gyúldoktén, gyana gyana gyana gyana bakaran ugiski hangárba. Tartiki tuk tuk tuk tehinan. Tuk tehinan da tukti unduli tukti randa dundang dulai orat manilai tar dundang duli hururan hururan ayam mati settanda dundawa dundang duli hururanda artiki ken jul jul bibisatin gunna julai hururan umaran julai Korgo regret, ei kun tuko muun amandir hokorifsa hokorifsa jakanam. Tarlo इसब का शिक्षा था उगा नल भी और भी हर गु दून दद को ममगू सा हर हर गुला दून दला बोरु बोरुम गिर को जाना मुकिन बोलता जिना तर दा ए था था जा दा हर हर गु दून दद विसा गुन्ना और अमाउम हल और ओ हल बा इरक्षा वा सातेरा वाले आया मामत इंजरा मुत्तो कलकत इंजरा तर हर गुड़ दुन्दा दू ayuukir gaksaangitin daakatan ho uldangitin daakatan ho nginakirtin ayuukkaakor hukulaajukkiil kor tajada tajadaahonala amabjam ir iraksawa iraksawa oohalba ir saatira iraksawa neevan taduk jaramana omoomore isedaahon tu iifkiilgunna nuartin nyomulam niin iifkiil găsi. Tata de adahona mop de mărgunan, hărgudu dunda dubinei, ulgusanan tarbăie. Tarbăie ngilina lăiona, hărgudu dunda duc ona mândigunna. Tadu indira ya mamat gunna, gunna honan, mittu kolakot, hărgudu dunda duc. Taduk hala tarantar boya tartiki kirkudami tarbultakit опять борудя моргиски гунна.